かり気に入られちゃって嬉しくありません追い出しちゃってもいいんじゃないですか今のうちにとっちゃ常連さんはありがたいもんなのよお客様は神様って言うでしょ神様はストーカーなんてしないと思うんですけど